C ਅਤੇ C++ ਵਿੱਚ ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਰੇ ਕੀ ਹੈ ਐਰੇ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਰੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਐਰਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ Ubuntu operating system version 11.04 GCC ਅਤੇ G++ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਰਜ਼ਨ 461 ਆਓ ਐਰੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਐਰੇ ਇੱਕੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਐਰੇ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਰੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ single dimensional array two dimensional array multi dimensional array ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਐਰੇ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਟਾਰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਰ 4 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਐਰੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 ਹਨ ਇਥੇ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 2 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਆਓ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਓ ਕਿਰਪਿਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ array.c ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਰੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 4 5 6 ਹਨ ਫਿਰ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ 4 ਇੰਡੈਕਸ 0 ਤੋਂ 5 ਇੰਡੈਕਸ 1 ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਇੰਡੈਕਸ 2 ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸੇਵ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਯੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਲਟ ਅਤੇ ਟੀ ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾ ਕੇ ਟਰਮਿਨਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੋ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੋ ਜੀਸੀਸੀ ਸਪੇਸ arrayਸੀ ਸਪੇਸ ਹਾਈਫਨ o array ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੋ array ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਆਉਟਪੁਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ The sum is 15 ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ invalid initialiser and expected identifier or bracket before numeric constant ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੇ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਆਉ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ C++ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਸ ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਨੂੰ CPP ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ IOSTREAM ਨਾਲ ਬਦਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਐਰੇ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ C ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ cout ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਅਤੇ n ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਾਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਦੋ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ n ਹੁਣ ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ g space array.cpp space hyphen -o space array1 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ array1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ array.c ਦੀ ਆਉਟਪੁਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ array ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੋ array1 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਆਉਟਪੁਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦ ਸਮ is 15 ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ C ਕੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਰਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਟਾਰ 1 ਸਟਾਰ 2 ਸਟਾਰ 3 ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 0 1 ਅਤੇ 2 ਲਿਖੋ ਸੇਵ ਦਬਾਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਰੇ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੰਗਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਦਾਹਰਣ int star 3 4 5 6 ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਉਦਾਹਰਣ sum ਬਰਾਬਰ ਹੈ star 0 ਜੋੜ star 1 ਜੋੜ star 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਐਰੇ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਨੂੰ ਲਿਖੋ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ